Niedziela, 8 listopada. Zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się wodę znaleźć. Między innymi życie świętego Antoniego Padraskiego. Wydanie z 1931 roku. Stara, zajebista papierośnica. Patrz. Mazon. Stary. Então, que eu sei que eu esqueci de fazer Ноцно. ничего. jakąś skrzynię całkiem dużych rozmiarów. Fajne,